欢迎欢迎。 欢迎三位，然后先来跟我们先映的影迷们打个招呼，然后做一下自我介绍吧。然后那个我们的麦再拿一支过来。你还垫鼻子，还搁难大家好，我是王信军，是是黄金花里面的黄金花。大家好，我是黄金花的儿子林文龙。嗯。 今天说实在的非常激动，因为呃可以近距离的接触到可能在座很多位的心中的女神为我们带来了很多经典角色的毛舜筠女士。呃，其实大家私下更喜欢称呼您毛毛姐。呃，所以今天我也有一个问题，就是呃最开始《黄金花》最触动您的一点是什么呢？让你接下这个角色？其实就是《黄金花》这个这片的名字，因为。 呃，是很难得，我演的里面的角色就是黄金花，这个就吸引我。 <laughs> 对，我相信大家也都记住了，呃，毛毛姐今天很动人的这个表演。嗯，下来我也问一下导演吧，其实也要恭喜导演，导演这次提名了新，新晋导演。然后您最初想拍这样一个题材的这个初衷是什么样的呢？呃，首先这个是一个八零后。 还有一个母亲应该合的故事，啊，但是我想写的就是一个母亲，为什么呢？因为我在家楼下看到一个啊妈妈带着一个有特殊需要的儿子，这个画面，他们走的时候笨笨的，但是我觉得这个背影非常暖，因为我觉得好像他背后有好多好多生活压力，他在社会上的呃位置是怎么样呢？就是带着好多的好奇去。 写进去。其实我是想，就是说，啊，无论面对什么困难，就是作为一个女人，自己也可以非常坚强的。她的精神是通过环境化的角色变成，变成了一个精神，是不是不屈不挠，面对这个困难？啊，所以我好想写这个。还有到最后，就是因为。 对于这个有特殊需要家庭，其实我们认识不太深入，所以后来在开拍之前，我跟演员一起去做了好多的资料搜集，去跟真实个案的家庭去了解他们的心呃内心是怎么样的，还有观察他们的行为，所以最后才可以在屏幕上出现的呃现在这个非常有质感的一种演演出，所以在这里希望大家可以给他们两位一些掌声。 嗯，谢谢导演。然后我们的男主角林文龙，你看特别年轻，这应该是您的那个大银幕首秀吧？然后这次你也是提名了两个呃很重要的奖项，就想问一下您的这次的演出的感觉感受如何？然后跟两位合作的这个感受如何？啊，其实呃，我在这里我要感谢毛姐跟导演。 因为他们给了我这个机会去拍我的第一部电影，因为其实我之前是在啊做话剧的，做舞台剧的主要，所以有一次就是毛姐她看了我的一部话剧，她就呃记得，然后她就推荐我给导演，然然后导演就给了我这个机会去拍这个呃黄金花，所以我非常非常的开心，所以呃。 还有的就是看到那个剧本，看到这个角色的时候，我就觉得很兴奋，因为这是一个很具挑战性的这个呃角色嘛，所以也都很希望可以在里面可以找到很多，就是对演员来说很过瘾的东西。对，嗯，好，那我们的时间关系，我们下来就让观众来进行提问吧，然后你们。 谁来挑吧？看谁。哎，我我姐你好，我从这个就中意。哎，不，花花田喜事那个无章。我我哈谢，哈，不是，呃，影帝很、很、很、好中意、好中意，呃，好犀利，呃，佢呢句呃。 演嘅我無無心我都講，我講你点跳跳舞咧，你最裝誒，最後最後有你跳舞咧，誒以以前从未从未見過你係咪從從從上學咧？啊，个舞啊，诶，啊，其實你跳得唔好，好好面 <laughs> 就是跟那些诶诶太太對。 呃，一般社就是社区的女人一起跳舞，就是心，就是想告诉大家那个时候黄金花花的心情已经呃不同了，这样。其实我我想听你讲广东话。哦，我成日听，我成听。OK，呃，跳舞喺嗰场戏，其实我跳嘅时候都系跳得唔好嘅，因为。 因為唔係要跳得好，就係只不過想表達黃金花喺個戲個尾嗰度，佢個心情已經唔同咗。佢唔係集中喺啊點樣可以留住個老公，而係佢同我無論任何環境，佢只係想開開心心咁同個仔喺埋一齊。多謝多謝。哎，小燕，要不您再選一位。 那后边男生是吗？我喊就行了。但是我们的那个男主和女主在片中有很多打戏，有包括男主有一些自残的情节。我想问一下，拍摄过程中有没有受伤，或者有没有什么其他的故事可以分享？哦，啊，其实有一场我呃，其实很多场我都在打自己嘛。呃，其实拍的时候我忘记了这这个东西，因为。 通常我都是在第二天的早上的时候，我就发现为什么我的头那么疼哈，还记得呃，对我昨天在打自己，但是其实很多呃呃其他的部分啊，去呃去啊，我比如说有一场我在呃就在撞那个墙啊，撞那个呃台啊，那些其实啊有技有技巧的，所以你就呃没事，放心。 我还好。好，我们最后一个问题吧，好吗？最后一个，来选一个后，要不后排一点的啊，这个女医生吧。有啊，这个呃，黄金花，首先其实，呃，其实女人在我们古代社会上是没有名字的。首先，呃，但我就会想，为什么没有名字？她她们也是一个人，所以。 当我写现在是写一个女人要啊这个这么正面的女人时，我想给她最灿烂的名字，呃，然后黄菊花这个名字就是、就我觉得好好好好美丽这个名字，所以啊我就故意把，她这个女主角用这个名字来来呈现她的伟大，还有就是呃这个故事里面，其实我不知道在真实我可以帮到他们多少，但是。 我好想好像送一朵花给他们一样，就是送他们一个祝福，所以就改叫呃黄金花。好，谢谢，呃，非常谢谢三位主唱来跟我们做简单的交流，也呃感谢大家今天支持今天的活动，也希望大家可以在朋友圈啊、微博啊来为四月二十号即将上映的《黄金花》打 call，好吗？最后我们跟嘉宾一起合个影，我们前排来留出几个空位。 来，我们先合影，先合影好吗？来，时间有限。